Halo guys, balik lagi bersama saya Game. Oke. Okay. Oke, okay, ini waktunya rush ya. Uh, eh, BDW bagi kalian yang mungkin bakal main Ragnarok M Mobile, komen di bawah ya. Gue kayaknya bakal main nih. Zong soalnya main ini. <laughs> Oke, okay, kita langsung aja ras uh, defend gue ini ya. <clears throat> Oke, okay, kita langsung aja. Buset, ini nggak ada yang bisa diserang ini, woi. Udah pakai ini, let's go. seru ya kali ya Ragnarok Mobile ya. Gue sih belum sempat main ya close betanya soalnya nggak ada waktu juga sih. Tapi takutnya mungkin emang nggak ada waktu gue main Ragnarok itu ya kalau leveling gitu tipenya. Cuman kita lihat aja lah. Semoga dipermudah EXP-nya ya. Set, pagi-pagi udah begini. Oke, okay, wadaw. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Uh, bagus banget ya. <laughs> Oke. okay. Ajar ini dulu lah. Siap. Mati ya. Oke. Okay. hapusin dulu. Oke, okay, nice. Dapat sini harusnya. Ya. Oke. Okay. Oh. <coughs> First battle, oke. Okay. So far so good. coba ini kekejar nggak ya Wejat amduat sorry salah mulu <laughs> coba kita lihat ya dapat nggak ini kekat nggak itu dia sih kayaknya sih kekat ya ini ya Hmm. Mampus loh. Oke. Okay. Dapat ini. Hai. manusia brengsek ya hmm. hmm. masih aja mau miss ya oh my god oh my god RO bener nih gue tinggal juga nih game nih Let's go SD cerdas benar ya matiin dulu lah bahaya ya gila cerdas sih Nemesis Usa ya Swift Nemesis kali ya apa Nemesis double Nemesis Will kali okay. Coba lagi nih. Let's go. less Never stop, no rest Till stress breath in my chest Till it's diamonds wrapping my neck Progress to a god from a goddamn mess Hopeless, more tests <laughs> okay. Jangan dulu deh. Mau defend break ya. Kita hajar tuh si Halfas bahaya soalnya. Oke. Okay. masuk di fan breaknya brengsek brengsek oke okay. Woi lama woi slow bener ini dia Bangsat lu. Oke, okay. mampus loh. Wih, si bangsat, si bangsat. Hmm, mati nggak? Matilah. Oke. Okay. bisa sih harusnya ini. Let's go. Wuh. <laughs> Reset. <laughs> Oke. Okay. nih. Aduh, kredit lagi. Kamila ini brengsek juga ya ternyata ya. Buat defense oke okay nih ya. Jangan crit, aduh. Oke. Okay. Ini boleh nih kayaknya. Let's go. Cuman kalau Ariel yang nggak mati gue squall sih, gue yang mati nih sih. Ok, sip. Ok. <clears throat> Mantap sih ini sih. Oke. Okay. Anjir, nggak crit. Udah gue ubah ya itu run si Lakmaronnya ya. Ngejar attack gede Speed gede ya. Oke, ntar gue tunjukin runnya. Biar ini sih, biar ngekill sih intinya one hit ya pakai squall. Ntar gue tunjukin. Nih ya, Akmaron gue. Oke. Let's go, kita coba ini, let's go. <laughs> Mati nggak ya itu paladinnya ya? siapa namanya yang dulu ini Josephine ya yang penting defend break aja sih ke dia sih oke okay, sip kita bunuh dulu Josephine ini ya oke okay. arahkan oke okay. Buset lu, brengsek lu. Oke. Cerot, mati lo. Oke, siap. Uh, ninjutsu, men. Dipakai buat defense gitu. Let's go. bahkan ya jangan-jangan oke okay. <laughs> nggak nemesis ya aneh ya si prahanya ya oke okay. dapat nih biasanya nih aduh enggak Oke. Okay. Oh shit. Oh shit, oh, oh Oke, siap. Bagus. Oke. Boleh nih, let's go. 10 menitan lagi. Lancar bang. Oke. Okay. Uhuh. <laughs> uh, tragis. Set. Oke. Okay. kayaknya di Cyrus boleh deh ini. Let's go. Brengsek. Oke, okay, slow motion kita coba lihat. Trot. Nice. Let's go. Oke. Okay. Mantap. <laughs> Bisa deh kayak. Let's go. Kalau defense breaknya bagus ya tapi ya. Oke. Okay. Ragdoll dulu deh. Oke. Okay. Praha. Oh, ini bahaya sih ini sebenarnya. Oh, di kan breaknya. Waduh. Uset. Ah, serba salah sih ya. Aduh, mati sih ini kita. Cacat. ya deh boleh deh Diyan lagi. <laughs> Oke. Okay. Anjrit fungiannya. Oke, okay, please. Create. Oke. Okay. <laughs> Nyaris ya. <laughs> oh my god. Let's go. Uh, brengsek si brengsek. bisa stun semua tuh, bener manusia laknat sih kalau gue bilang oke okay. Tidak dulu deh ini deh. Enggak mati, woi. Ya ampun, ampun. Mampus loh. Mati loh. Great. Oke. Okay. <clears throat> Oke. Okay. Oke. Okay. Kita coba ganti defend deh. Bodoh lah ya. Mau di Zyros, Zyros aja. Gak peduli gua. Let's go. Dah. Mari lagi kita. Let's go. Oke. Okay. Ini Eludia sakit loh ya. Gila itu. <laughs> Selalu sering banget ya itu kecil kali ya resistnya si tiget gue ya. Hmm. Bye-bye. Hmm. Ini deh, coba deh. Let's go. <laughs> Las ini mungkin ya. Nggak tahu gue bisa dapat nggak ini kita. Oke, okay, bagus ini. Oke. Okay. Tuh, masuk lagi. Kurang bagus ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm, bagus ini. Tap. Bye-bye. Oke, okay, last ini kayaknya ya. Nggak sempet lagi. Aduh, 394 ya. Udah habis ya. <laughs> Aduh. Habis ya. Oke. Okay. Aduh, sayang banget sih ya. C3 kita Oke segitu dulu dari gua Thank you, comment like, subscribe Bye-bye